老公，我而家识咏春啊！你识咏春识条春咩？我做一次你睇好唔好啊？嗱，你睇我几劲，我真系识噶啦！我特登为你学少少啊！嗱，你睇，首先，嘿，我唔知点读，但系我知道点样，然后，嘿，嘿，嘿，嘿。 跟住咁，开台，跟住就，系咪好劲啊？叹，摊，吓吓，跟住唔记得啦。嗰嗰几下唔好学，嗰几下我唔识。啊，唔得啊，网速太差啦。咁算啦，收收线啦。 点啊！哎呀，我挂住你啊，老公。